Так. Come on, Zach! Uh, uh I'm sorry, Zach. It's okay, it's I'm okay. Sorry. You are uh, great. match. much. Good job, uh, Zach. My mistake. No problem. Uh, oh, fucking strong, man. He's strong. I didn't think he was so strong. Uh, for now, Okada is the best wrestler in the world. When I win the G1, to beat him at the Tokyo Dome. And there'll be no question, I'm the best wrestler in the world. Uh, but for now, uh, I'm dead. Uh, uh, uh, この日本っていうよ、異国の地でよ、あ一人でよ、あすげえよこいつは、あと一歩まで追い込んだよ、あこいつの夢はよ、あベルト取ってあ、イギリスでタイトルマッチやることだ。 こいつの夢はよこれで終わったわけじゃねえよ今日は岡田の方がちょっと上だったのかもしれないだけどまだまだよこいつは今回初めてだニュージャパンカップ初出場初優勝アイドル GP ヘビーも初挑戦だ今日はよ今日は岡田の方がちょっと強かったかもしれないだけどよ今日見た見た人ならわかるよなおい一歩も引け取ってなかったななあ サンミッションホールドだけでここまで戦い抜くやつ他にいるか今世界中においおいこいつは本物だよおい絶対ここで終わらねえぞこいつこそ本物だよおい大丈夫か OK Okada Yeah will tap out in the Yes おい次へ次こそ岡田覚悟しとけ次こそ You just tap out あらゆるシチュエーションが俺に味方してる気がするすっごい時間かかってしまったけどもう一度 IWGP 先生に戻ってきた気がする気がするじゃない戻るうんもう世界中探してもこの記録を止める役目俺しかいないと思ってる今度は逆の 立場で、ね、本当にこの何年かで立場が大逆転しまったしてしまったけど追いかける棚橋を見せてきたしそれもまたすごく、ね、自分にとって大切な日々だったから。もう一度 新日本プロレス頂点チャンピオンが挑戦を認めてくれるのを待ってますありがとうございますありがとうございます乾杯早いな早いな随分シンプルなありがとうございます岡田さん 11度目の防衛おめでとうございますありがとうございますおめでとう乾杯おめでとうおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますどうした それでは記者会見始めさせていただきます見事史上最多第11度目の応援を果たしました岡田和親選手ですおめでとうございますそうだねタイとかかっこ悪いねもう二度と V11 なんて言わなくていいですよそんなかっこ悪いタイっすよタイそんなことはどうでもいいザックに勝ってたそれだけで十分です改めて今日の試合なんですがそのザック・セイバージュニア選手関節技にかなり苦しめられたようにも見えましたが振り返っていかがだったでしょうか、 もちろん投げられるのもきついし大きな男と戦うのもきついでもこうやって関節技に苦しめられるのもきつい、まあ、いろんな相手と今回このベルトかけて戦ってきて、うん、また本当に強くさせてもらってありがとうと思いますねきつかった強かった それでも守りきり岡田選手の今の感覚としてはより強くなったという感覚ですかだって内藤もあの関節地獄から逃げられなかった井伏も真田も棚橋も俺は逃げたよ強いでしょう、うん、強くなってると思いますその中で、まあ、試合が終わった後ですねリングの上には下道選手の言葉にこうするような形で棚橋選手が来ましたけども 改めてその田橋選手に向けて今の思い言葉聞かせていただますまあ別にいいでしょうこの今回の防衛戦の相手で田橋さん入ってないですしまあ V11 の記録を持ってる者同士戦ういいんじゃないの別に俺そんなに V11 っていうこだわりは ないけどどうしても止めたいんであれば田無さんが、まあ、V11 対 V11 いいんじゃないですかね、えまあでもその田無さんの V11 を V12 か拒んだのは誰でしたっけね、えもうある意味結果が出てるかもしれないですけどねそういった意味では今度は岡田選手自身が まあ、もう一度といいますかね、田中選手を倒して12という数字に届くということになるんですかね、岡選手。まあ、今の正しいのほどのつまらないものはないでしょう。うん、だって、復帰して、怪我して、チャンピオンでなくなったり、ニュージャパンカップ、準優勝だったり、まあ、リング上でも言ったように、つまらない。うん V11 の たなしてくるつまらない倒してろ新しい最高のし橋しで来てもらいたいですねでは代表質問最後に改めてですけどもあの今日も前のファンがいらっしゃいました多分皆さんに向けてこの先に向けてのメッセージお願いします本当にあっという間に V100 いきます、ね、まあ どんどんどんどん新しい選手も出てくると思いますし過去の田中宏したような相手もまた戦うことになったようにどんどんどんどん俺を止めてみなさいよ防衛ばっかしてる長い間チャンピオンでいるそんな記録を作りたくてやってるわけじゃないんだからこっちはどんどん素晴らしいプロレスを俺は見せていきたいんだね まだまだチャンピオンの俺を倒すきてどんどん挑んできて俺はそれを超えて素晴らしいプロレスを皆さんに届けていきたいと思います。えー、代表質問は以上となります。